Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. La dernière fois, on avait un peu parlé de, de vos projets, de, la façon dont vous étiez rencontrés. Hmm. Le projet, bien. Vos, vos, fiançailles. Voilà. À l'époque, euh, Colette, vous, étiez à la retraite. Euh, oui. Voilà. Et Jean-Pierre, vous travaillez Oui. Alors maintenant Maintenant, je m'embête à travailler. Heureusement, j'ai un petit jardin. Euh, je m'occupe tant, euh, de temps en temps. Quand il pleut, je ne m'occupe pas parce que c'est là que qui fait le reste, voilà. Donc vous êtes à la retraite Oui. Vous habitez ici alors, dans cette... Euh, oui. Là, au salon, et il y, a la chambre, il y a la chambre là. Voilà. Donc vous êtes un couple qui oui. vivait heureux à la retraite Oui. Oui. Il y a des petits au départ que ça... Oh bon <laughs> On s'engueule tous. <laughs> Ah c'est pas vrai, c'est vrai Non, après on est d'accord. Ça va. Ça, tout le monde se... Oui. Ouais. ouais. Est-ce que maintenant vous vous voyez plus qu'avant peut-être Voilà. Oui un matin, quand elle a, fait le ménage, moi je m'avais faire un petit tour au jardin pour voir voilà. Mais vous avez toujours du plaisir à être ensemble. Oui. Oui, ah oui, ça, me, ça, me, va comme ça. oui. On dit que la vie privée, c'est ce qui vous regarde, ce qui vous regarde nous que nous. Voilà. Oui. C'est ça. que la voilà, oui. C'est elle moi ou elle. Voilà. Oui. Parce que j'aime pas qu'il y en a qui coûtent aux portes et tout. Ah oui, c'est vrai. Il y en a qui, qui coûtent. Moi, une fois, je, je n'ai chopé, j'ai dit, c'était la vérité en tu c'était des trucs, tu le dis en passant, si tu ben, n'as pas, mais tu qu'à partir. Il est parti, il n'est plus revenu. C'était quand il va faire mieux, il y aura des grillades, tout, voilà. J'ai dehors À tous les deux. Il y a un petit coin, qui s'appelle la Vierge. Oui, ça s'appelle la Vierge. Et là, il y a un petit bain, une table, on se met là, on prend le poste. On en avait ouais. vu. Alors à l'époque, vous nous aviez dit que vous vouliez vous marier. Hmm. Et, ce sera un petit mariage qu'on va faire, un truc comme ça. C'est parce que c'est le projet qu'on va demander, c'est On va voir si la tutelle est d'accord, si sa sœur est d'accord. Sa sœur Il faut que sa sœur soit d'accord aussi pour se marier hmm. Ah oui Oui. Normal. Et eh oui, j'ai une famille, moi. Et c'est elle qui doit décider pas. Je sais pas. <laughs> non. Mais est-ce que c'est important que quelqu'un décide pour vous ou est-ce que vous avez envie de décider toute seule Moi. Euh, non, mais vas-y, vas-y. À partir de est grand, je, euh, de le dire entre nous, euh, après mon intérêt à tutelle, et voilà. Vous vous sentez capable de décider Oui. Oui l'amour c'est la gaieté, et vivre tout le, ensemble avec la copine, dans la main, dans la main. Au même endroit. Et le cœur chaud. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux, toutes les excuses que l'on donne sont comme les baisers qui s'en vont.